يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا احمد يقول لا انقفل الشعر بابا ولا احباب لا يمكن اشراع بحور المعرفه شرع وانظام واذا تقول أهل للمثل والمقفين شفت الجزاله وشفت السبك والحبك شفته يا لا لا لا لا, لا, لا, لا زال وشفت السلك حبيت حتى لقيت الصد منكم يا الأحباب اثر المحبة من الله ما لها شرع ونظام لا عاد تتصنعون الحب وانتم مقفين كم واحد قبلكم يتصنع